Thank you.

凄冷的夜晚，暝，茫雾大海边。情难断断袂离，天星叫我爱花香。爱情的路行袂透，心情哪会轻松？